सध्या सर्व विस्थापितांना जर तो खातेदाराचा संज्ञा नसेल तर कायदेशीर त्याला पाच एकर जमीन दिली पाहिजे परंतु आमच्या वाडग्या गारद्या बसावे मुळगाव बामणी या सज्ञान विस्थापिताला पंच्याण्णवमध्ये त्याचं घर शिफ्टिंग करून नर्मदा नगर येथे आणण्यात आलं दोन हजारमध्ये त्याला एक हेक्टर जमीन दिली गेली जी जमीन नदी किनारी आहे आणि या या नदीमध्ये त्याची एक एकर जमीन वाहून गेली कोणत्या वर्षी आले तुम्ही या वर्षात मन वर्षा वरहा भी रजत नुने काय काय उपे वेक वर हे जाखे ते मन काई आहे वीस एक वर्ष होऊन गेले उ ते वीस एक वर आहे मग तुम्हाला जमीन कोणत्या वर्षी मिळाली मग जमीन बेन हजार महिने मिली के दोन हजार मध्ये हो किती दिली तेव्हा जमीन तुम्हाला अडीच एकर आहे अडीच एकर आणि किती द्यायला पाहिजे होती मान पाच एकर सरकार आपण येते अधिकारी काय म्हणता कोई कोई ठकी कागले आखे फिरी फिरी फिरी फिरी कागले हा आपी जे आहे ते कागलम काय उत्तर ना देदी म्हणे उत्तर बिना देता नाही तर पाड पुई पुई हा ठाकीत गो इमे मजरी पुई पुई रे मजुरी जात नाही त्या पैशांनी जात ना पाड हो नंदुरबार तळोदा हे सुकारण फिरत ना सुकारे मान काही उतार देत त्यांना पाच एकर जमीन नाही दिली शासनाने तुम्हाला एकत्र शासनाला आम्हाला जमीन पाच एकर देत नाही देत नाही मग दुसरी अडीच एकर कधी दिली अडीच एकर दोन हजार अकरामध्ये दोन हजार अकरामध्ये मग काय ते जमीन कसं आहे का नाही तुम्ही ते मूळ मालिक देत नाही मूळ मालक देत नाही खेळत देत नाही खेळूच देत नाही का बरं काय भानगड आहे बांधगड आहे माझ्या जमीन नाही देत आहेत सांगतात मला मग अडीच एकर मध्ये होतं का तुमचं अडीच मध्ये नाही होता मजुरी करून करून मग सरकार का विमान उत्तर आपण दूर जाय फिरी फिरी ठाकू मेन मान जमीन बदल जमीन आपण दूर जाय पाच एकर जमीन करा की कोई अपन दूर सरकार माने पाच एकर एकत्रच द्यायला पाहिजे कुठे तरच करून दूर इथे जे एक एकर दिली तेही नदीमध्ये वाहून जाते दुसरी एक हेक्टर दिली मूळ मालक कसू देत नाही शासनाने त्याच्यावर हा एवढा मोठा अन्याय केला आहे शास त्याची शासनाला हीच विनंती आहे की सरकार मला ही बी जमीन कॅन्सल करा ती बी जमीन कॅन्सल करा आणि दोन हेक्टर जमीन एकत्र द्या माझा व्हिडिओ बघणाऱ्यांना मी अशी अपील करतो की आपल्याला जर वाटत असेल या लोकांवर अन्याय झाला आहे यांना न्याय मिळाला पाहिजे तर माझी कडकडीची विनंती आहे की आपण जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्री संदीप कोकडे यांना फोन करून दबाव आणावा त्यांचा मोबाईल नंबर आहे पंच्याण्णव झिरो चौतीस चौतीस नऊशे नऊ मी चेतन साळवे आणि हा माझा समुदाय नर्मदा नगर सध्या सर्व विस्थापितांची वसाहत नंदुरबार जिल्हा महाराष्ट्रातून इंडिया नटसाठी